salom men setora va bu pakapak turarsiz balki o'zingizni kanalingiz bor shekilli xullas salom multi olamlar aralashib ketsa mana mana shunaqa bo'lar ekan mayli endi mavzuga qaytamiz bugun siz bilan hammani qiynab turgan javob nega apple qimmat qanaqa qilib o'ziga odamlarni jalb qiladi va qanday qilib ana shu baland narxlar bo'yicha o'z mahsulotlarini bizga sotib olgandan ko'ra boshqa chora qoldirmasligi haqida gaplashamiz va nega shunaqa ekanligini nega biza baribir shu pulga appleni sotib olishimizni tushuntirib bergani harakat qilaman xullas salom bu texnoplov man sadulla abdullayevman faris boss misol qanaqa telefon tutayotganingiz qanaqa telefondan foydalanayotganingiz вообще hech kimga qiziq emas bundoq olib qarasa sog' emas mana shu bola bor и keyin mana shu anaqada qibraydi anaqa katta qilib ochib anaqa qo'ygan ekan biza borib davom etishimizdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin chunki aynan shuning yordamida biz rivojlana olamiz va undan tashqari texnoplov shorts degan kanal ham ochildi u yerda biz qisqa qisqa videolarni qo'yib ketamiz texnoplov shorts kanaliga havolani videoni tagida qoldirib ketganman bugun sizlar bilan apple nega qimmatligini 5 ta sababini ko'rib chiqamiz lekin boshlashimdan oldin apple ni tarixi haqida aytib o'taman apple kaliforniyada stiv jobs va stiv voznik tarafidan ochilgan va birinchi bo'lib ular motorola 6502 protsessorining marketing asosida kompyuterlarni chiqarib sotishni boshlashgan 1970 yilda o'nlab shunday kompyuterlarni ular sotgandan keyin daromad ko'rishni boshlashdi va 1 aprel 1976 yilda ular kompaniyani rasmiy ro'yxatdan o'tkazishgan yillar davomida motorola protsessorining asosida apple o'zining macintosh kompyuterlarini chiqaravergan shundan keyin esa apple tarixida va dunyoning tarixida dunyoni o'zgartirgan bir nechta narsalar bo'lib ketdi ya'ni apple shunday narsalarni qilganki dunyo o'zgarib ketdi 2001 yilda apple musiqani tinglash uchun mo'ljallangan itunes programmasini ishlab chiqarib o'sha yilni o'zida o'zining afsonaviy ipod apparatini sotuvga qo'ydi bu mahsulot butun dunyo bo'yicha hamma xaridorlarga manzur keldi va 2003 yilda itunes veb sayt ko'rinishida ochilib musiqa sotadigan saytga aylandi va o'sha paytdan beri u yerdan 10 milliardta qo'shiq ko'chirib olingan 2007 yilda esa ana o'sha afsonaviy sensorlik iPhone dunyoga keldi va shundan keyin butun mobil telefonlarning bozori o'zgarib ketib hamma telefonlar sensorlik bo'lishni boshladi 2010 yilda esa ipad birinchi planshet dunyoga keldi va shundan keyin planshetlar industriyasi ham rivojlanishni boshlanib ketdi bu ikkala mahsulotlarning ishlab chiqarishda va marketing tarafdan mahsulotni odamlarga taqdim qilishda jobs shaxsan o'zi faol ishtirok etgan va ana shu yerni o'zidan apple nega qimmatligini birinchi sababini ko'rib olsak bo'ladi ular bozorda birinchi bo'lib sensorli telefonni chiqargan birinchi bo'lib planshetlarni chiqarishgan va shu deb albatta balandroq narxni qo'ygani haqqi bor edi endi mayli endi rostdan ham apple nega qimmatligini isbotlab turadigan haqiqiy sabablarga o'tamiz va birinchisi mening shaxsiy fikrim bo'yicha bu ekosistema ekosistema bu nima har bir apple mahsulotlari iphone bo'ladimi macbook bo'ladimi airpods bo'ladimi hammaligisining o'zaro bog'liqligining darajasi juda yam yuqori darajada daraja so'zini ikki marta aytib qo'ydim mana shuni черно белый qilib yuborarsizlar mana masalan iphone bilan macbookni birga ishlatsangiz ularni yanada samaradorliroq ishlata olasiz chunki masalan samimiy buferni olaylik misol sifatida samimiy bufer nima masalan iphoneingizda ubu matnni belgilab olib nusxasini olsangiz ana shu nusxasini keyin comment v ni bosib macbookda qo'yib yuborsangiz bo'ladi yoki teskarisi macbookda bu belgilab olganingizdan keyin uni shunchaki copy past qilib iphoneda qo'yib yuborsangiz bo'ladi rasmlar bilan ham shu funksiya ishlaydi apple ekosistemasi bu xaridorlarni o'ziga jalb qilib olib o'shandan keyin ularni o'z ichida ushlab turadigan omillardan biridir chunki agarda sizga masalan iphone yoqsa va siz iphone ishlatsangiz sizga eng to'g'ri keladigan kompyuter bu mac yoki MacBook va undan tashqari agarda quloqchin ham sizga kerak bo'lsa eng qulay va oson ishlaydigan quloqchin mana shu apple mahsulotlari bilan bu airpods ya'ni siz applelar mahsulotlarining ekosistemasiga kirishib bo'lganingizdan keyin undan chiqib ketish juda ham qiyin bo'ladi shuning uchun 5 yil oldin iphone ishlatayotgan odamlar ko'pincha hali ham iphone yoki macbooklarni ishlatib yurishadi va bu ekosistemadan chiqishmaydi chunki bu ularga qulay emas masalan yana bitta misol siz agarda iphoneingizda bu pullik ilovani sotib olsangiz siz ana shu ilovani boshqa barcha apparatlaringizda ishlata olasiz hattoki macbookda ham telefonni ilovasini macbookda ishlata olasiz yoki agarda sizga kimdir sms yozsa yoki telefon qilsa siz ana shu sms va qo'ng'iroqlarga macbookdan ham javob bera olasiz appleda hattoki o'zining to'lov tizimi ham mavjud apple pay afsuski o'zbekistonda u hali ommalashmagan agarda siz apple pay ishlatsangiz hattoki bank karta apple pay bank kartasini ham sizga berishadi va u orqali siz xaridlarni amalga oshirsangiz va agarda apple mahsulotini sotib olsangiz sizga 3% ko'rinishda cashback ham qaytib keladi undan tashqari esa ana shu apple payni telefoningizga ulab qo'ysangiz bo'ladi iwatch soatingizga ulab qo'ysangiz bo'ladi va masalan do'konlarda bu narsani to'layman desangiz shundoq soatingiz bilan to'lab ketasiz yoki shundoq mana telefonimda tekqizib to'lab ketasiz eshitishimcha aytgancha bizning o'zbekistonda metroyimizda apple payni qabul qilishar emish haligi turniketlar borku o'shda apple pay ishlar ekan shaxsan o'zim tekshirib ko'rmaganman lekin u bu kimda o'xshagan bo'lsa izohlarda yozib ketinglar do'konlarda ham ishlab ketganda juda ham zo'r bo'lar edi ekosistemani yanada ham oddiyroq qilib tushunishingiz uchun masalan ana shu iWatch soatlar faqatgina Apple mahsulotlariga ulana oladi. Undan tashqari esa MacBookka yangi proshivkani qo'yganingizdan keyin telefoningizni, ya'ni iPhone ni MacBook uchun veb kamera sifatida ishlata olasiz. Ya'ni masalan MacBookdan kamerani yoqdingiz, mana bunaqasiga telefoningizni ishlatib veb kamera sifatida uni ishlatsangiz bo'ladi. Yana bitta shunga o'xshash holat iPadni masalan Mac kompyuteri uchun yana bitta simsiz monitor sifatida ishlatib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, boshqa kompaniyalarda ham ekosistemasi bor, lekin u shunchalik soddalashmagan. Apple birinchi bo'lib odam qulayligini o'rtaga qo'yadi. Undan keyin esa har xil qobiliyatlarni. Masalan, Androidni telefoningizni kompyuterga ulab boshqa narsalarga ularguningizcha vaqt ketadi o'rganish kerak bo'ladi shuning uchun uncha qulay emas bu mani shaxsiy fikrim subyektiv fikrim xullas aytganda ana shu qulayliklarga foydalanuvchilar o'rganib qolgandan keyin ularning boshqa apparatlarga boshqa brendlarga o'tishi qiyinlashadi va shuningdek ular appleni ichida qolgisi keladi bu esa applening narxlarini oshirib turgan sabablardan biri desak bo'ladi chunki odamlar baribir hech qayerga ketib qolmaydi appleni ichida qolaveradi sal narxi oshgan bo'lsa ham endi ikkinchi sabab haqida gaplashaylik uzoq umr va yuqori sifat applening dasturi va detallari bir birini maksimal darajada ishlatishni biladi va sifatlidir masalan apple tarafdan ishlab chiqarilgan arm ga asoslangan silikon chiplari nafaqat appleni kuchaytirgan hattoki shu chiplar dunyosida ham yangilik kiritgan apple ana shunday innovatsiyalarni doimiy tarafdori va doim nimadir yangi narsa kutishim hozir yangi narsalar chiqarmayotgan bo'lsa ham ko'pincha yangi narsalarni chiqaradi va albatta masalan yangi protsessor chiqarsa eng kuchli protsessorlarni orasida bo'ladi har doim ya'ni siz yangi iphone yoki yangi macbookni sotib olayotganingizda androidga o'xshab hmm chip chipi qanaqa ekan protsessori qanaqa ekan kuchlimi kuchli emasmi o'yinlarni tortadimi deb o'ylab o'tirmaysiz siz iphone olayotganingizda o'yinlarni yuz foiz tortadi va hamma qobiliyatlarga egaligini bilib olasiz ha applening bitta kamchiligi bor iphonelarda batareya uzoq turib bera olmaydi lekin boshqa tarafdan iphone sotib olayotganingizda siz oldindan bilasiz kamerasi yaxshi bo'ladi protsessori yaxshi bo'ladi qotmaydi va hokazolar androidlarni tanlayotganingizda esa siz ba'zi bir paytlarda tanlaysiz yoki batareykasi kuchli bo'lishi kerak yoki faqat kamerasi kuchli bo'ladi yoki faqat protsessori kuchli bo'ladi yoki hammasi birgalikda bo'lsa qimmat bo'ladi hammasi birgalikda yaxshi bo'lganda ham ba'zi bir paytlarda baribir qotadi va o'sha androidga xos nima deydi oddiy kamchiliklari baribir ro'y beradi apple o'zi texnologiyalarni tadqiq qilish va rivojlantirish uchun katta sarmoya kiritadi agarda shu bo'limni o'zini olib qarasak uning byudjeti 20 milliard dollarni tashkil qilar ekan bu esa o'z o'zidan xaridorlar tarafdan qoplanadi albatta endi agarda dasturga keladigan bo'lsak apple boshqa kompaniyalarga qaraganda masalan o'sha o'sha windows yoki androidga qaraganda dasturiy ta'minotni faqat o'zining mahsulotlari uchun ishlab chiqaradi bu esa dasturga ana shu detallardan maksimal darajada foydalanishga imkon beradi ya'ni dastur va detallar bir tilda gaplashadi va oldindan faqatgina birga ishlash uchun optimallashtirilgan bo'ladi faqatgina ekranni inobatga olmasak ekranni apple samsungdan sotib oladi va yana apple ishlatish bo'yicha juda yam oson interfeys bilan ham ajralib turadi ya'ni applening falsafasi shundaki qanchalik imkoniyatlar chegaralangan oson va kam bo'lsa iPhone ichida uni ishlatish shunchalik oson bo'ladi odamga va shunchalik tushunish ham oson bo'ladi masalan androidda bir nimalarni qilib tashlash qilib tashlashingiz mumkin butunlay androidni ko'rinishini o'zgartirib tashlashingiz mumkin nimadirlarni ichlarini ochib bir balolar qilib tashlashingiz mumkin bu esa oddiy foydalanuvchi uchun qiyin oddiy foydalanuvchiga kerak emas bu narsalar agarda masalan dasturchi yoki ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz bu sizga qiziq bo'lishi mumkin lekin masalan oddiy foydalanuvchiga shunchaki ishlaydigan tushunarli telefon kerak va ana shuni apple taqdim qiladi undan tashqari esa iphone sotib olayotganingizda ichida oldindan o'rnatilgan bepul va sifati baland har xil yaxshi ilovalar ham iphoneni narxini oshiradi masalan imovie yoki garageband video va musiqani yasash uchun kerak bo'lgan yuqori sifatdagi bepul ilovalar yoki masalan macbookni o'zida butunlay microsoft office ya'ni word excel powerpointni o'rnini bosib beradigan oldindan o'rnatilgan ilovalari bor ichida bularni ishlab chiqarish ham pul ayniqsa sifatli bo'lsa ha albatta agarda undan ham zo'r va imkoniyatlari ko'p ilovalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz baribir pul to'lashingiz kerak bo'ladi masalan final cut pro u shunchaki bepulga kelmaydi agarda macbook sotib olayotganingizda final cut ichida bo'lsin desangiz qo'shimcha pul to'lashingiz kerak bo'ladi xuddi o'sha o'sha adobe premiere pro kabi windowslarga o'rnatish mumkin bo'lgan video yasovchi ilova u ham pullik yana uni bir marta sotib olmaysiz har oy to'lashingiz kerak bo'ladi lekin o'zbekistonda albatta ko'pchilik cracked ya'ni buzilgan qaroqchilik usullari bilan yuklab olingan versiyasini ishlatishadi mana masalan yana bitta solishtiruv agarda eski windowsdan yangi windowsga o'tmoqchi bo'lsangiz yoki buzilgan versiyasini sotib olishingiz emas yuklab olishingiz kerak bo'ladi yoki litsenziyalik versiyani sotib olishingiz kerak bo'ladi macbooklarda esa yillik yangiliklar kelgandan keyin ya'ni yangi proshivka chiqqandan keyin uni shunchaki bepul ko'rinishda yuklab olsangiz bo'ladi keyin undan tashqari macbook darrov o'rnatilib bo'lingan macOS operatsion tizim bilan chiqib keladi ba'zi bir kompyuterlarda esa ya'ni pclarda yoki noutbuklarda o'zingiz boshidan o'rnatishingiz kerak bo'ladi bu operatsion tizimni va agarda uzoq umr haqida gapiradigan bo'lsak man iphoneni xarid qilayotganimda ushbu telefonni to'rt besh yilga olayotganimni bilaman u har yil iphone almashtiradiganlarga qaramayli u shunchaki nima deydi mana iphone tutib yuribman deydiganlar uchun aslida haqiqiy iphone tutgisi kelgan odamlar kerak bo'lsa mana chexol taqib iphone emasligini bildirmasdan yurishadi va shunchalik mana shu telefonni ishlatib yurgisi keladi odamlar qo'lingizda apple yoki apple emasligini biladimi bilmaydimi haqiqiy iphonechilarga buni farqi yo'q shuning uchun appleni xarid qiladiganlar ikkiga bo'linadi yarmi rostdan ham pont uchun xarid qiladi apple'ni yarmi esa rostdan ham bu ishlaydigan apparat mashina bo'lgani uchun ushbu e, brendni ishlatadi mana masalan qo'limda iphone 11 pro hozirgi paytda iphone 14 pro chiqib bo'lgan bu telefon chiqqaniga 3 yil bo'ldi haligacha ham qotmasdan g'indimasdan ishlayapti mana bu macbook esa 6 yil ishlab berdi va haligacha ham indamasdan qotmasdan bemalol ishlayapti nega aytgancha iphone ko'pincha qotmaydi bilasizlarmi chunki apple hech qachon sizga microsd yordamida xotirani sun'iy ko'rinishda ko'paytirgani imkon bermaydi ana shu microsdlar har xil bo'ladi qaysidirlari sifatli qaysidirlari sifatsiz va shularga qarab telefon ishlashning tezligi ham o'zgarishi mumkin va endi tasavvur qiling agarda siz iphoneingizga mikro sdni tiqib qo'ysangiz va birdaniga telefon qotishni boshlasa siz kartani ayblamaysiz siz telefonni ayblashni boshlaysiz va odamlar oldindan shunaqa fikrlashni boshlashni bilib turgan applechilar oldindan iphonelarga qo'shimcha xotirani o'rnatishni taqiqlab qo'yishgan uchinchi sabab ma'lumot maxfiyligi apple o'z foydalanuvchilarining ma'lumotni maxfiyligi va xavfsizligiga yuqori e'tibor berishadi va ular o'zining foydalanuvchilarining ma'lumotlarini sotishmaydi hattoki har xil davlatlarda xavfsizlik organlari u bu jinoyatchini tutib olishsa va uning telefonini ochmoqchi bo'lishsa va ushbu telefon agarda iphone bo'lsa ular appledan alohida mana shu telefonni ochib beringlar deb talab berishadi chunki o'zlikisi ba'zi bir paytlarda uni ocha olishmaydi xullas aytganimdek ma'lumotlarni sotishmaydi va ushbu sotishdan kelishi mumkin bo'lgan foydani ular xaridorlardan chiqarib olishadi lekin bu apple ana shu foydalanuvchilarning ma'lumotlarini o'zi ishlatmaydi degani emas ishlatadi juda ham ishlatadi lekin ular ushbu ma'lumotlarni hozir mavjud bo'lgan xizmatlarini yaxshilash uchun ko'pincha ishlatishadi endi to'rtinchi sabab qayta sotish imkoniyati siz qachonki yangi iphone yoki macbookni xarid qilsangiz oldindan bilasiz bularni sotib yubormoqchi bo'lganingizda xaridorlari topiladi va ularni sotayotganingizda narxi tushgan bo'lsa ham unaqa bo'lar bo'lmas darajagacha tushib ketmaydi hech qachon mana aytaylik masalan samsung galaxy s 9 va iphone 10 2018 yilda chiqqan ikkalovi ularning narxi ana o'sha paytda 700 dollardan 1000 dollargacha turardi ikkalovini ham bugungi kunda ishlatilgan Galaxy S9 ning narxi bozorda 50 dollardan 150 dollargacha turadi ya'ni u o'z qiymatining taxminan 14% ni saqlab qoldi ishlatilgan iPhone 10 esa aytgancha odamlar uni iPhone X deb atashadi lekin aslida iPhone 10 deyish kerak 150 dollardan 300 dollargacha turadi ya'ni taxminan 27% qiymatini saqlab qolgan ko'pincha 250 dollarga topsangiz bo'ladi xullas tushunganingizday apple mahsulotlari ishlatib bo'lganingizdan keyin ularni baribir o'z qiymatini kerakli darajada saqlab turadi va shuning uchun siz bularni ishlatib bo'lganingizdan keyin qimmatroqqa sotib sotib yuborish imkoniga ega bo'lganingiz uchun ularni sotib olayotgan paytingizda ham ular qimmatroqqa sotiladi macbooklar esa undan ham ko'p qiymatini saqlab qoladi masalan mana shu macbookimni man o'z paytimda 1300 dollarga sotib olganman hozir esa 900 dollarga sotib yuborishim mumkin bozorda shunaqa narxlar turibdi endi 5 sabab haqida gaplashamiz albatta bu yerda marketing va psixologiya ham hissa qo'shgan apple o'z foydalanuvchilarini bir jamiyat darajasiga olib chiqa olgan har bir apple foydalanuvchisi o'ziga nafaqat sifatli gadjet hattoki hashamat va yuqori statusni sotib oladi lekin shu narsani ham ko'pirtirib yuborishgan odamlar masalan har yili yangi iphone sotib oladiganlarni man umuman tushunmayman chunki masalan 13 uchinchi ni 14 to'rtinchi dan farqi minimal darajada mana masalan 11 Pro dan 14 Pro ga yangilanishning ma'nosi bor yaqinda shunaqa qilaman xullas applening marketingi juda yam kuchli hisoblanadi va reklamalar va reklamaga yangi yondashuvlar juda yam ko'p mablag'ni talab qiladi apple marketing bo'limi esa odamlarning psixologiyasini bilgani uchun sotuvda juda yam zo'r zo'r usullarni qo'llashadi bulardan biri bu tanlovni kamaytirishdir ya'ni gadjetlarning soni cheklangani uchun sotuvlar oshadi bu tadqiqotlar yordamida isbotlangan narsa ya'ni aytganimdek agarda android tanlash kerak bo'lsa bilmaysiz qaysi kompaniya yaxshiroq protsessori u yog'i bu yog'i appleda tanlov oson yangi iphone chiqdimi ana shu iphone eng kuchli bo'ldi o'shani ovurish kerak shuning uchun telefonlarni ja unaqa zo'r yaxshi tushunadigan odamlar ham boshini qotirib o'tirmasdan shunchaki to'g'ridan to'g'ri applega boradida iphoneni sotib oladi va yana bir marta ba'zi bir odamlarga afsuski apple qimmat tuyulishi mumkin lekin aslida siz ushbu telefonni to'rt besh yil ishlata olishingizni anglab olsangiz va ana shu pulni besh yil olti yilga cho'zib tashlasangiz u sizga uncha qimmat ko'rinmaydi chunki masalan appleni ishlatayotganingizda hayotingizni sifati pasaymaydi doim qoturganidan ya'ni masalan nimadir qanaqadir musorlar qanaqadir xatolar chiqib kelganidan doim uni tozalatib bir nima qilib boshingizni qotirib yurmasligingizdan masalan uch yuz to'rt yuz dollarga android telefonni olasizda ikki yildan keyin u musorga to'lib ketib yoki charchab qolib qotishni boshlaydi va g'ashingiz keladi va baribir keyin ikki yildan keyin masalan almashtiraverasiz telefonni undan ko'ra bir marta ming dollarga telefonni olib besh olti yil ishlatib yurganingiz ma'qulroq qo'rqmasdan bemalol qiynalmasdan yana bir apple sotuvlarni oshiradigan omillardan biri bu applening do'konlarini tuzilishidir appleni sotib olishni xohlagan qiziquvchilar albatta o'z atrofidagi joylashgan apple do'konlariga borishadi va u yerda ularni so'nggi ilovalar bilan ta'minlangan eng so'nggi apple gadjetlari kutib oladi va ularni siz istaganingizcha ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi va albatta o'z ishini ustalari ekspertlari oldingizga kelib nimalarni xohlayotganingizni bilib olib sizga maslahat berish ham mumkin ha boshqa brendlarni ham shunaqa do'konlari ko'payib ketdi lekin birinchi bo'lib appleda paydo bo'lgan bu usul xullas bu zo'r marketing uslubi bo'lgani bilan birgalikda ana shu do'konlarni ushlab turish va ekspertlarga pul to'lash juda katta mablag' ko'rinishda aylanib keladi bu esa avtomatik tarzda applening narxini oshiradi shunaqa gaplar texnoshpazlar endi izohlarda yozinglar nima deb o'ylaysizlar ana endi mana shu ma'lumotlarni olganingizdan keyin apple o'z narxiga arziydimi yoki yo'qmi nima deb o'ylaysiz siz esa texnoplov kanalida edingiz layk like bosinglar obuna bo'linglar aytgancha mana texnoplov shorts degan kanalimiz paydo bo'ldi unga havolani videoni tagida qoldirib ketaman unga ham obuna bo'linglar u yerda qisqa va lo'nda lo'nda videolarni qo'yib ketamiz va keyingi videolarni ko'rishguncha xayr backstage uchinchi sabab qolib ketibdi hozir uni boshdan yozib qo'yamiz ya'ni qo'shib yuboramiz uchinchi sabab и keyin qarasam shu anavi дал bola apple o'z foydalanuvchilarining ma'lumotlari ma'lumotlarni apple o'z foydalanuvchilarining ma'lumotlari